Gentile Sindaca Virginia Raggi, signor Presidente del Consiglio Comunale Marcello De Vito, Assessore Linda Meleo, consiglieri cari amici, grazie dell'invito a questa seduta straordinaria del Consiglio Comunale dedicato al tema della sicurezza stradale. Come ricorderete sono già stato tra voi a fine marzo in quella occasione terminavo il mio intervento invitando il Comune di Roma a farsi promotore di iniziative a sostegno della settimana mondiale della sicurezza, dimostrando esempio e leadership nei confronti di altre città italiane. Con gran piacere ho accettato il cortese invitato perché voglio complimentarmi con l'amministrazione cittadina per il significativo passo avanti che è stato intrapreso. Approvare un programma straordinario Vision Zero, Visione Zero, è un passo estremamente importante per sviluppare efficaci politiche di riduzione degli incidenti che possano produrre i loro effetti sul lungo periodo. Permettetemi di sottolineare tre elementi chiave del vostro programma che dovrebbero ispirare l'azione di altre città, ma non solo in Italia. Prima di tutto, approvare un piano per la mobilità dolce e sostenibile per la sicurezza stradale significa creare le condizioni strategiche per sviluppare efficaci politiche di riduzione degli incidenti stradali ridurre del 50% il numero di decessi entro il 2020 e del 35% il numero dei feriti gravi per incidenti stradali a Roma sono obiettivi ambiziosi che richiedono una visione strategica. Il piano di Roma individua obiettivi quantitativi di breve, medio e lungo periodo, ma anche obiettivi qualitativi con la messa in sicurezza di strade e intersezioni a rischio o il rafforzamento del sistema di prevenzione e controllo da parte delle forze dell'ordine. Secondo elemento, la sicurezza stradale richiede adeguate risorse. Mettere in sicurezza strade, promuovere campagne di sensibilizzazione, favorire campagne di educazione dei bambini ad una mobilità sostenibile. Tutte queste attività richiedono investimenti che devono essere assicurati nel tempo. Un punto centrale del piano per la mobilità di Roma è l'istituzione di uno specifico fondo per la sicurezza e l'individuazione delle risorse per alimentarlo. La previsione di utilizzare i proventi derivanti dalle multe stradali e degli autovelox creerà questo meccanismo virtuoso e potrà generare risorse stabili per interventi di sicurezza stradale. C'è un terzo elemento nella vostra delibera di cui vorrei ribadire l'importanza strategica. Identificare una specifica persona nello staff del comune che si occupi di assistere il sindaco nel coordinare e valorizzare il lavoro di tutti coloro che l'amministrazione hanno competenze di sicurezza stradale faciliterà l'attività di promozione di attività coerenti per ridurre l'incendiatilità stradale. E un ruolo simile a quello che mi è stato attribuito dal segretario generale delle Nazioni Unite, sono il suo inviato speciale per la sicurezza, allo stesso modo l'inviato speciale del sindaco potrà entrare in contatto non solo con i vari assessori che hanno responsabilità in tema di sicurezza, ma anche con associazioni della società civile. A questo proposito vedo con piacere che gli amici Angelo Stichidamiani, il presidente della CI, Pina Cassanti dell'Associazione delle Vittime della Strada, Giuseppe Guccione, il presidente della Fondazione Guccione, sono qui oggi e sono coinvolti nel supportare questo ambizioso programma. Cari amici, Roma sta dimostrando un ruolo di leadership nei temi della sicurezza stradale in ambito urbano, unendoci ad altre importanti città che hanno deciso di mettere la sicurezza al centro della loro agenda e penso particolarmente a una città come Mexico City e come Parigi. A Mexico City l'amico sindaco Miguel Angel Monsera ha annunciato l'approccio visione zero, partendo proprio dallo sviluppo di un piano per la mobilità sicura e sostenibile, dalla selezione di dieci azioni prioritarie e dall'attribuzione di una specifica voce di budget per la sicurezza stradale. A solo un anno dalla sua introduzione, questo mix di politiche ha prodotto una riduzione degli incidenti stradali dal 18%. Credetemi, per una realtà come una città del Messico sono numeri impressionanti. Vedo molte similitudini tra l'azione della Città del Messico e quella oggi di Roma. Gentile Sindaca, signor Presidente del Consiglio comunale e consiglieri, vi assicuro che nel mio ruolo di inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale mi farò il vostro portavoce delle importanti decisioni che prenderete oggi e presenterò presenterò l'esperienza di Roma come un modello da seguire, confidando in una prossima occasione di incontro vi auguro a tutti bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. Grazie.